から防空演習の件についてご相談したいのですが班長の方たちだけこれから私の宅へお集まりをお願いしますそれから木村さんの慰問品の件ですがお宅へ集まってご相談したいと思いますがどうぞ斎藤さんの方の送別会の件はそれは私明日までにプランを立てときますお願いしますでは皆さん ご苦労様です。ご苦労様でございます。どうも。ごめんなさい。さようくだいませ。失礼いたします。浅田さんの奥さんってテキパキしてるわね。ええ。旦那様はとてもおとなしそうな方なのよ。ご養子なんですって。そうええ。旦那様の学生時代に、あの奥様のお家からご学習を出していたとかって聞いてますよ。そう。 やっぱりそんなお家の奥さんに感じられるわねあれが浅田さんのお嬢さんよの子さん今度何番だった10番になっちゃっただって変をしとったのよそうとにかく1番でしょうん前にはのぶこさんの方が良かったのに変ね だってとみ子さんの方がよくできるんですもの仕方がないわお父さん叱らない大丈夫お母さんはお母さんはちょっと危ないなその点私の考えておりますことと少々違うようなんでございますけど武井さんのご意見も違ってたようでございますね、はあ、さあどういうもんでございましょうねあの皆さんちょっとどうもご意見がまちまちのようですから こいらで皆さんのご意見と私の考えておりますことを一緒にまとめて整理してみたいと思います図に書いた方がよくわかると思いますから。 辛抱がのどうじゃった一番になったんですよおお富子は偉いの文子さん今度10番にも下がっちゃったのよまあそうお母さんご心配でしょうね文子さん言ってたわお父さんは叱らないけどお母さんが危ないって文子さんとこのお父さん出世なさいそうなんです さんお仕事が忙しいから少し表で遊んできておくれ。 誰いたずらっ子は誰まあママずるいや私が来たの知っててわざと知らんふりしてんですものずるいや苦しいのぶちゃんどいてよママ苦しいからねおどきなさいいやママぺしゃんこにしちゃうのだってママきっと怒るんですものね怒るでしょ何ママ潰れろ潰れろおよし ママに怒られるようなことしたのねなんだか知らないけどママ当ててみましょうかそれとものぶちゃん自分で言う私言うからママ怒らないって約束してよねえいいでしょじゃあ行ってごらんねえ今度の通信簿ずっと下がっちゃったのよごめんなさいね通信簿ああもう夏休みね どれ見せてごらんママ自分で見るといいわ中に入ってるから私お腹空いちゃったノブちゃんどうしたのこれあなた一体何番なの10番よママ怒らないって言ったでしょ だって一つ一つがこんなにいい成績でよがないわ三日が平でしょ句が4ついけないんです信子どうしたの水谷先生の受け持ちの時にはずっと良かったのに岩田先生になってから急にこんなに悪くなる道理がないでしょきっとなんか間違ってるんだわ間違ってはしないわ岩田先生はいい先生よ水谷先生だっていい方ですでも私岩田先生の方がずっと好きよ ママこれからお父さんのところへ寄ってこれをお見せしてから岩田先生に会って訳を聞いてきます の奥様がお見えになりましたがじゃあお節制としておきますじゃあまあとにかくその明日手に入るって方を見せてもらおうかええその方でしたらもう確かなもので 何か消えようかねあなたこれを見てごらんなさいもうこの追伸場所どうかしたのか成績は少し落ちたが体格の方はぐんと良くなったようだ差し引きトントンだねあなた少し落ちたって 水谷先生の時にはずっと一番を続けてきたんですよあの先生は賭博の票があったからなまあ心当たりが信子の実力だと思うなまああなたは自分の子の成績が下がったの何とも思わないんですか <laughs> それはいい方がいいしかし実力以上に評価されるのは結局信子のためにもならんと思うな実力実力って どうせ私の産んだ子は私に似て頭が悪いでしょうからね通信簿を見るのにお前のように成績のとこにばかり目を光らすのは間違ってると思うよ欠席が一日もないし体格は良くなってるしそれほど悪いことはないじゃないかよござんす私が一人で何とかしてみますからそれはやはり子供の教育は母親が主になってやってくれなければいけないよ この頃は少しお前も外向きの用事が多すぎたようだしここらで一つなるべくうちに落ち着くようにして信子の世話を見てやるんだな手さえかけてやれば伸びる素質を持ってるはずだから 先ほど通信簿を拝見しましてびっくりいたしましたので家庭では去年に比べて特別に怠けているような様子も見えませんし何かあの子の勉強の方法に欠陥でもありましたら教えていただきまして直したいものだと存じましてご承知かもしれませんが手前どもの主人は銀行の方や歯科医の方が忙しいもので子供の教育は私が一人で預かっておりますようなわけでして。 今度のような成績では主人に対しても面目なくいろいろと相談いたしましたところ主人も今度に限ってこんなに成績の落ちたのは何か理由があるかもしれないから先生をお尋ねしてよくお伺いしてきなさいというものですからあいや特別な理由といって思い当たりません信子さんは非常に明るい利口な子供さんだと思っておりますお宅のような家庭に育った人でなければ得難いようなのびのびとした朗らかなところがあって そういう点は大変いいことだと思っておりますが一面から言うとわがままで気まぐれなところもあるようです低学年の間はあまり勉強しなくても生まれたままの素質だけでいい成績を上げられることもありますが6年生ぐらいになりますとやはり多少努力してやっていかなければいけないと思いますそういう点で信子さんは栽培しすぎて地味な着実な努力が足りないようですから今の状態で放っておけば先へ進み次第もっと成績が低下し成績だけではなく性格の方も わがままだとか気まぐれだとか少し見えばだとかそういう面白くない方面ばかりが発達するんじゃないかと心配しておりますご家庭でもその点十分ご鑑定願いたいと思っておりますまあ先生親の欲目かはしれませんが信子はまだそんな不良性には染まっておらないと存じますこんなことをお話申し上げてよいかどうか主人が申しますには水谷先生の時と急に教育法が変わったので 子供が面食らってしまってついていけないというような事情も多少あるのではないかこんなに申しますんでございますよお話のような事情もあるかもしれません私自身も三谷先生のような円熟した方の後を引き受けるのは荷が勝ちすぎると思いまして再三校長に事態を申し出たのですがどうしても許してもらえませんでしたので お話の中に信子さんの不良性云々という言葉がありましたがそれはあなたが勝手におっしゃったので私から申し上げた覚えはありませんから誤解のないように願いますそれにご主人のお考えについては後でご主人にお目にかかって私からも忌憚のないところを申し上げることにいたしましょういえ先生主人にはどうぞそんなことおっしゃいませんようにそれでないと私が余計なおしゃべりをしたと言って叱られますので奥さん先ほどあなたがおっしゃられたお言葉の内容は 私らのような教職にある者にとっては曖昧に済まされない重要な問題ですまあ先生あの私の言い過ぎはお詫びいたしますからどうかそんな堅苦しくおっしゃいませんように <laughs> それで今度の一番はどこのお子様でございましょうかよく信子にもそういう方を見習わせたいと存じますので長谷山富子という子です長谷山富子さんその方はお父さんのない方じゃございませんか そうです、はあ、長谷山の子がいえちょっと知ってるもんでございますから長谷山というのは全くよくできた子供です学科もよくできますがそれよりも全体の人間が優しくて落ち着いてあって勇気もあり私の見るところでは学校中での模範生徒だと思っておりますご存知かもしれませんが母親はご主人に早く亡くなられよそのお灰などをして女手一つでやってきたようですがこの母にしてこの子あで 全くあの子の母親の力だと思います長谷山とお宅の信子さんは学校では大変仲良く付き合っているようですこの2人ほど性格の異なったのは珍しいのですがそこがまたお互いに相手に惹かれる理由になってるのかもしれませんな長谷山のこと信子がでございますか 岩田先生のお話だとお蔦さんの子は学校中の模範になるような気立てのいい子でしかもそれはみんな母親の感化のおかげなんですってお蔦さんってよっぽどしっかりした人らしいのねそんなにしっかりした人なら私も今度鬼門でも縫ってもらうことにしようかと思うんだけど。出しゃばった真似はよせ。 あなたがそんなに怒るなんてまだお蔦さんは忘れないでいる証拠ですあなたは今でもまだお蔦さんと一緒になった方が良かったと思ってるんでしょそうですそうだ 度読解こしてやってみましょうねすぐ同じぐらいになるわよちょっと待ったあた方のやった仕事の後をよく比べてごらんどっちが仕事を余計にやってるかといえば先生なら長谷山さんだと思うなこれは先生が長谷山さんにひいきしてるわけでも何でもない本当にそうなんだなぜだかわかるかね <laughs> わからないねそれじゃあ言おう 浅田さんのやったところはなるほど面積は広いが草のむしり方は粗末だ土から上に出てるとこだけむしって根はそのままに残っているそれじゃあ明日からまたすぐ這い出してくる長谷川さんのやったところは狭いが根っこから引き抜いたりからもう草が生えてこない今日一日だけは浅田さんが勝って長谷山さんが負けてるみたいだが明日明後日と日が経ち次第に勝負は反対になるバスケットボールでも走りっこでも初めは負けていても最後に勝ったものが本当の勝ちになるんだったねこれは勉強でも他の仕事でも 世の中のことは何でもみんな同じだしかししっかりやるんでもあんまりのろすぎるんでも困る浅田さんのように早くてそして長谷山さんのようにしっかりした仕事であることだだがこれはなかなか難しいことだから、えー、今日の仕事はゆっくり丁寧にやる練習をしよう分かったねはいああなたたちも分かったねはい、えー、じゃあ15分お休みするから今度かかる時には皆そのつもりでやるように皆に伝えなさいはい、 私のお父さんは若い時分にねあんたのお母さんをお嫁にもらいたかったそしてあんたのお母さんもお嫁に来たかったなんだつまんないのね私んとこ今はないけどもっとはちゃんとお父さんがあったのよあんたんとこだとお母さんがあるじゃありませんかあんたわかんない人ねあんたこそ一番になったくせ何にもわかんないのねあんたは夫婦っていうものは生まれた時から一緒にいるもんだと思ってんでしょそうじゃないのよ 元は別々なんだわどこかのうちの娘だったり息子だったりした人たちが大きくなってお襲名をして夫婦になったの私だってそのくらいのこと知ってるわ私のお母さんは元おばあさんの娘だったのよそしてお父さんとこの嫁に来たんだわ元はだっておかしいわ今だっておばあさんの娘じゃないのそれは今だって娘だわだからおばあさんと一緒にいるのよそして私はおばあさんの孫なのよ嫌なみ子さん さっきの話はねあんたも私も生まれない前の話なのよでも変だわあんた誰にそんな話聞いたの私そんなことないと思うわきっとあんた嘘つかされたのよねえあんたのうちじゃ私と遊んじゃいけないって言わない私のうちじゃそうよあんたのとこもそうでしょいつかお母さんがそんなこと言ったことがあるわあなたのうちがお金持ちで私のうちが貧乏だから私が行ってご迷惑をかけるようなことがあるっていけないからだ そんなこと言ったってあんたは前島さんや田沢さんたちと遊んでいるでしょあの人のうちだってお金持ちよそれぐらいなさいあんたうっかり屋さんね私どこでこんな話聞いたかっていうとお母さんからよお母さんに教えてもらったわけじゃないんだけど昨べね私が寝床へ入ったからお母さんとお父さんとは私の成績のことで喧嘩したのよその時あんたのお母さんのこともあったの 私目を覚ましてたもんだからみんな聞いちゃったのようちのお母さんのこと何つってたのねえすっかり教えてよすっかりって言ったって私あんまり覚えてないわただうちのお父さんとあんたんとこのお母さんとがご夫婦になりたかったんだってうちのママが言ってたわ 私のママだっていい人よあんた怒んないでね困っちゃったなこんなこと昔の話だから泣かなくたっていいのよねね って大変だったろ今日は何のお仕事をしたの草むしろやったわああそうかそれいいお仕事やったねじゃあ今度からうちの庭の草も取ってもらうことにしよ <laughs> おばあさんはおばあさんご近所でも遊びに来たんですよねばさん今日私がいない間にどっか出かけたでしょいかしないよどうして ううんそんなら昨日は行かないよおとといは仕立て物を届けに表町まで行ったけどどうしてそんなことを聞くのでもそんな気がしたもん <laughs> 変な子ねさ <laughs> あご飯にしよう んだねこの子はそしたから人の顔ばっかり眺めてて何で私の顔にくっついてるううん私のうちつまんないなお父さんがいないんだもんそんなことた方ないじゃないかでもお父さんっていいもんでしょそりゃいいさお母さんはお父さん好きだったの この子はそれはお前好きなのなんだのって言うんでなく女が担とついたら夫によくしてわなければならないもんなんだよでもねお母さんよそでは夫婦喧嘩をするところもあるんですってお母さん知らなかったでしょ <laughs> 驚いたどこのおじだろうねそんなことするのはん子さんのうちはそうなんだってん子さんったらね 母さんが若い時に信子さんのうちのお父さんのとこにお嫁に行きたかったんだってでたらめなこと言うのよそんなことないわね信子さんに誰がそんなこと話したの富子正直なことおっしゃい信子さんのママがそう言ってるの信子さんが陰で聞いたんですって信子さんの成績が下がったんでお父さんとお母さんが喧嘩した時言ったんだって 母さん知ってた方だったの K さんおかい K さんって誰なの信子さんのお父さんよなぜ K さんなんて言うのお前はまあどうしたって言うのお母さんが本当のことを話したんやから かないでおきいやいやお母さん嫌いよお母さんなんかどこ行ったって構わないわ呆れた子ねどうしようっていうのお母さんがちゃんと訳を言って聞かせようっていうのに五条張ってねえ富子お前には まだ話したことはなかったけど信子さんのお父さんと私とは遠い縁続きになっているんだよそれで若い頃にはご挨拶をするぐらいのお知り合いだったけどお母さんがお嫁に行きたかったとか向こうで欲しがったとかそんなことはみんな嘘のことなんだよその証拠に私は圭吉さんが信子さんのお母さんのところへおもさんになっていくずっと前に お前のお父さんのところに片付いたんですからね私のお父さんはいい人だったああいい方だよどんなにお前が好きなほど信子さんのお父さんよりいい人だったそんなこと比べられるもんじゃないわでもさどっちがいい人か無理に決めるとしたらそりゃお前のお父さん 富子もその方がいいんでしょ <laughs> おばあさんちっとも気がつかないでお前のようにいつまでも嘘をついていては帰ってためんなら富子にはわしが言うてやるいけませんおばあさん何も言わないで分かっとるわしは余計なことは言わん富子お前にはわしから言うとくことがあるでさあこちらへおいで。 しは今お前がお母さんを困らしていたのをみんな聞いておったがお前はそんなことをすると罰が当たるぞお前は人一倍親孝行せにゃならん人間だそのわけはな今日まで誰もお前に言わなんだがお前の父親は大酒飲みのろくでなしでのつた子やお前を死ぬほど苦しめたもんだぞそれをつたこは赤ん坊のお前がかわいいばっかり どんな扱いをされてもじっと我慢をして仕えてきたんじゃつた子はのうわしの3人の娘の中では一番気立てのいい子だったからどんないいところへも嫁に行けたんだそれをあの子はある人へ義理を立てるためにわざと暮らし向きの困っているお前の父親のところへ片付いたんだよおばあさん子供に向かってあなたは何を聞かせているの 何も言わないって約束したじゃないのねえ富子や今の話はみんなおばあさんの覚え違いなんだからねお前のお父さんはいい方であのろくでなしのどこがいいスタコお前は何で悪いことを自分一人の胸に隠しておこうとするんだせめて富子だけにでも本当のことを知ってもらおうて父親の分まで孝行してもらうのが当たり前なことじゃないかなあ富子 お前の父親はそういうろくでなしじゃったぞわしは腹が煮えくり返って何べんもつた子を無理にうちへ連れ戻したけんでそのたんびにつた子はお前が不憫じゃと言うてわしの知らぬ間にお前のうちへ逃げ帰ってしまうんじゃ富子もう今度はお母さんを困らすでないぞわしは本当ならお前がもっと大きくなってから話すつもりだったわ ょうど今日お前がお母さんを困らしているところを見つけたでなささあもういい泣かないで水でも浴びてくるがいい少し遊んでらっしゃい のごめんなさいあんたあんまり済ましてるからよ私さっきからここへ来てたのお父さんも一緒よあんたねええ向こうで釣りしてるわ今日私たち二人とも泣き出したりなんかしておかしかったわね私んとこのママまだプンプンしてんのようんいろんなことで一番のもとは私の成績の下がってはいけないのよだったあなた 勉強しないんだもの勉強すれば私なんか悲しくないんだわでもつまんないんだもんあんた今日のことお母さんに聞いてみたええそしたらよくわからないのよ私おばあさんに叱られちゃったでもお母さんはずっと前からあなたのお父さん知ってたらしいわほらねもしあなたのお母さんは 私のお父さんとこへお嫁に来ていたんだったら私たち兄弟みたいなのねおかしいわねでももしそうだったらあなでも私でもない子供が生まれてたんだわ半分はあなたで半分は私みたいな子供なのねおかしいわ変ね暑 <laughs> いわいっ水の中変ねうん しいちいちお薬と合うだって片手できつくさってすぐわ。 信子さん川の中出汁を切っちゃったのお薬とお茶ちょうだい信子さんがじゃお母さんも一緒に行ってあげるからね 文子さんでしたねいやどうもありがとういやどうもわざわざすみませんでしたはいいしばらくでした 今日はまたとんだことでお世話になります大変なことなさいましたのね富子は気をつけてあげないもんですから私は悪かったね。すいませんおばさんどうもこいつはおてんばでそんなに深くないようですけどいたんでしょ いのおんぶしてやん信子さんが羨ましいの <laughs> ってごらんだけどお母さんあの方の家に力がないんだから してんのううん 叩いてあげましょうかお母さん今お仕事だからおばあさんを叩いてあげなさいおばあさんは後でいいのよね叩いてあげましょうよ富子は何か欲しいんじゃろうどうもそうらしいね何が欲しいの富子そうじゃないのよただ叩いてあげるっていうのそうじゃあちょっと叩いておくれ でいい子の押し売りかねねえお母さんとにかく毎日いい子してあげるわそうかいそれはありがたいねだからお母さんもとにかく可愛がってねお母さんはいつでもとにかを可愛がってじゃないかどこへも行っちゃ嫌よお母さんがどこへも行くもんですか本当ねああ痛い痛いそんなん強く叩いちゃ痛いじゃないのああもうたくさんよじゃあ今度はおばあちゃん おばあさんそんな乱暴なのはごめんじゃよちょっと叩いてあげるわよ 前に行かないええ、行きましょう。松山さんも行くでしょはあら、どうしてあるから。そうじゃあみんなに行きましょうね。 けはいいけどうちのものじゃないから読してはいけませんよこれ誰のうちんじゃないって誰か預けていったのねお母さん誰のものなのよのっこさんのお父さんがね昨日お世話になったお礼にお前にあげるってことづけてさっきどっかの小僧さんが届けてくれたんだがねまあじゃあ私のでしょでも んな立派なもの頂戴していいかどうかおばあさんに聞いてみなくちゃねおばあさんがいいって言えばもらってもいいのああおばあさんどこ渡辺さんとこへトマトいただきに行ったんだけどじゃあ私聞いてこやっとトミコトミコ 人は怪我をするでしょそれを親切に手当てをしてあげたら向こうの人がお礼の品物を持ってきたとするとそれもらってもいいなんじゃなお前の言うことは慌てていてよくわからんがもういっぺん詳しく言うてみ昨日ね信子さんが川の中で足を切ったのそれでね私とお母さんがお薬を持ってって包帯してあげたのその時信子さんのお父さんも一緒にいたのおおそんなことがあったのかお伝は何にも言わなんだが 圭さんに会ってどんな様子をしていてじゃどんなってわかんないわね人形もらっていい二人きりで長いこと話してたかのしないわ私たちもずっと一緒よねおばあさん人形もらっていいやかましいのこの子はわしの聞くことに先に返事せ圭さんはどんなことを言うてたのお前が覚えているだけ言うてみどんなことって俺言ったわ それからそれから帰る時さよならをしたわバカじゃのうお前はそんなこと当たり前のことじゃがのまだ他に何か言うたろうがの思い出してみいほれあんまり何も言わなかったわお母さん黙って下ばっかり向いてたわよ歯がいいやつじゃのうそんな時こそ胸がすくほど言いまくってやるがいいのにねえおばあさん人形は 人形何の人形じゃ嫌だなそれを気にしたんじゃないのああ圭さんがお前によこした人形のことか、うん、そりゃあもろうても構わんのじゃが世の中には義理というものがあってのお前のお母さんは何と言うたおばあさんさえよければいいってうんそう言うたのかお前は欲しいんじゃろうのうん欲しいわそんならせっかくじゃからもろうときなさい その代わり今度いっぺんきりじゃぞええなええありがとう先行くわお母さんお仕事届けにちょっと行ってくるからね。 ねお母さん信子さんのところへお見舞いとお礼に行かなきゃいけないでしょそうねお母さんもそのこと考えているんだけど私お手紙出そうかしらそうねばあさんこれよほう立派な人形じゃのう圭さんに会ったそうじゃのうええ 何と言うとった別にでも何ですか寂しそうでしたわ世の中は金があってもそれだけでは幸せにはなれんもんじゃ圭さんも今頃はそこへ気がつかれたじゃろうさっきあんな立派なものいただいたんですけどあんなものをいただくほどのことをしたわけじゃなしそれにきっと 圭さんだけの気持ちでしたことじゃないかと思って困っているんですけど奥さんは知らんのじゃろうかのええそうじゃないかと思うんですだが返すわけにもいかんじゃろうしのねえお母さん私この人形いらないわまあいいよ とにかくいただいておきちょっと仕事届けてきますからお願いしますねおばあさんお母さんお人形いただくの嫌なのお母さんの気性じゃ困っとることじゃと思うの。 ばらくしばらくでございましたお帰りなくて結構だわねそれに今度の先生になってから娘さんが大変成績がいいそうじゃないのうちの信子なんぞすっかり不良扱いにされてしまって <laughs> まさかそれほどでもないでしょうがねお津田さんは幸せだわねええ何ですかもうあなた岩田先生のところへたびたび行かれるんでしょ 私もご挨拶に出よう出ようと思っていながらいろんなお役目でせわしいもんだから上がりかねているんですよ私一票目にかかっただけですけどそうあなたいつもおきれいだわねじゃあまたいずれさようなら 奥様今朝ほどご注文をいただきました品は間違いなく先様へお届けいたしましてございますあら今朝の注文ってはああの旦那様がいらっしゃいましてうちの人がで何でしたのフランス人形でございます長谷山さんというお宅へお届けしてくれということでございまして長谷山へえそうどうもご苦労さんでした だね、うん、また出かけるんだけどもちょっとご用があって帰ってきたどうだい足はもうあんまり痛くないのよ歩いてみましょうかあおやしおやし無理をするんじゃないよ大丈夫なのよねうんだけど大事にしなきゃいけないよねえ信子お父さんいよいよ戦争行くんだよ うん、今市役所へ御用で行ったらちょうどうちにこれを届けるとこだっていうのでねお父さん受け取ってきたんだよほら <sighs> お父さんおめでとう信子はおとなしく勉強して待ってなきゃいけないよお父さん帰ってきてねうん <laughs> うんとやっつけてくれよ あのこれをお嬢様にとおっしゃってどちらかのお嬢様がお見えになりましたが何これもあちょっと見せてごらん 返してほしたんだあらどうしてちょっと待ってねどちらへ いやあなたにちょっとお話があります 返す改まった様子であなた隠さずにおっしゃってくださいあなたはおつたさんと陰で何か交渉があるんでしょおつたさんとバカなこと言うな吉震は俺がどう動こうと相手がそれについてくるような人間とは違うあの人はもう少し立派な人だ俺だって今更そんな卑しい真似はせん、はあ お二人とも大変立派ですことじゃああのフランス人形はどうしたんですかあああれは当然のお礼として富子さんにあげたのだお前にただ一つだけ嘘をついていたそれは昨日信君が川で足を切った時ちょうど富子さんも一緒にいて早速うちに駆けつけて薬を持ってきてくれたんだがその時おつささんも一緒に来てくれたんだ 多分僕がいることは知らなかったんだろうそんなわけでその以前にも以後にも別状はないよなぜ私にはご近所の人だなんて嘘をついたんですおまけに信子にも私には本当のこと言うなって言い含めたんですねいや本当のことを言わないことにしようと言い出したのは信子の方からなんだあいつはお前の気持ちをすっかり嗅ぎつけてるらしいんだ これは嫌な気がしたよ子供というものは敏感なものだ大人のつまらない感情で子供に暗い影を持たせたり素直な気持ちを歪めたりすることは大変な罪だと思う親として気をつけなきゃならないことじゃないかしら 人形のことだがさっき富子さんがこの手紙を添えて返しに来たんだよ読んでもら子供心におっさんの困ってるらしい様子を察して内緒で返しに来たんだよ私も悪いことしたと思ってる すみませんでした長い間わがままをして謝ることはないよお前がそう気がついてくれればそれでたくさんだ私もこれで安心していけるあなたどうから私というものに諦めをつけて本心は私にのぞかせないようにしていらしたんですみんなそれがいけなかったって 前がそう言うんなら確かに俺はずっと以前からお前という人間に見切りをつけていた今日も召集令状を握ってご奉公ができるという尊い喜びは別として個人的な一つの喜びと一つの心配とを感じたんだが率直に言うとお前から遠ざかれるという喜びと がいなくなった後モグ君はますますお前に似た性格の女になっていくんではないかという心配だったのだだがそういうふうにお前が気が付いてくれたんで今度は本当に安心していけるよお前が立派になるということは信子もそれだけ立派になることだからなあの旦那様 なんだあのお嬢様が先ほどの箱をお持ちになってどちらかお出かけになりましたがお止めしたんですけれど箱を持ってきっと富子さんのうち人形を返しに行ったんじゃないかと思うんだが私が行ってみますお伝さんにも謝りたいことがありますそうそれもいいだろう私はまだちょっと銀行に用事が残ってるから